Chișinău, București, Craiova, Sibiu, Cluj, Iași, Bălți și Cahul. Din 13 până în 21 septembrie vom organiza reuniunea. Este un eveniment la care va veni multă lume și trebuie să-i primim cum se cuvine. La Teatrul Național Mihai Eminescu va avea loc reuniunea teatrelor naționale. Biletele sunt deja în vânzare la casele teatrului și pe tnme.md.